Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Félix, el coreano. En mi primer video yo dijo el invierno de Corea del Sur es súper frío. En este momento pasamos en el invierno, así que hace mucho frío afuera. Yo tengo mucho miedo para salir, pero yo soy una persona que siempre quiere salir y hacer cosas. Así que este frío no me puede bloquear de salir. Ya estoy listo para salir. Yo voy a dar una vuelta y mirando cosas, haciendo cosas. Vamos a tener un día muy divertido. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Bueno chicos, ahí vamos. Bueno chicos, lo que pasa es que en este momento está haciendo demasiado frío, o sea, todavía diciembre, no debe hacer tanto frío en este momento, pero está demasiado frío. Ya los prometí que yo voy a salir y a mostrar a ustedes. Por supuesto yo voy a salir, pero después de tomar un té un poquito y calentarme un poquito más, ¿está bien? Bueno chicos, fue un día muy productivo y muy divertido, ¿no? <laughs> Mentira. Déjame estar listo para salir poniéndome más ropa y luego vamos a salir, ¿vale? Vamos. Bueno amigos, lo que pasa es que no solo durante el invierno, pero acá en Corea, especialmente en Seúl, hay muchos edificios súper altos entre los edificios altos siempre hace mucho viento. Por eso, aunque no está tan frío, pero por el viento me siento mucho más frío. Seguimos. Está haciendo demasiado frío, así que ya no puedo sentir las manos, las piernas. Es imposible salir más, más tiempo. Pero solo quería mostrar a ustedes este lugar eh, pues, eh, porque es muy chévere. Es el centro de Gangnam. Si ustedes vengan por acá se puede encontrar un montón de lugares y tiendas y todo. Chequea este lugar. Bueno amigos, está haciendo mucho frío en este momento, pero no te preocupes, estoy bien porque no pasa nada, no tengo miedo del frío, así que yo voy a seguir grabando este video por ustedes. Vamos, vamos, vamos, vamos. Pues es un poco exagerado, pero es verdad que Acá en Corea está haciendo mucho frío durante el invierno. Si están viviendo acá en Corea, cuídense mucho. O si usted tiene un plan de venir a Corea para conocer durante el otoño o el invierno, por favor lleven una chaqueta muy gorda. Muchísimas gracias por volver a visitarme a mi canal. Si te gusta este video, por favor suscríbete a mi canal y dar un like. Y eso me ayuda un montón. Gracias otra vez y cuídate mucho. ¡Adiós!